එක ඇතුළට ආවද? දැන් මේ අපි යන්නේ මේ තීම් පාක් එක ඇතුලේ නේ? Skyward theme park. බලන්න හරිම ලස්සනයි මේ තීම් පාක් එක නේ? හොඳලතේ දැම්බන්න මේ තනිකර මීදුමේ වැහිලා තියෙන මෙතන. ඒ අතර අපේ සෙට් එකට හොඳ වැඩක් කළා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද උනේ කියලා. ආ කියන්න ඔයගලන්ට මොකද උනේ? දුජුංගාල වැටුණා. ඈ? දුජුංගාල වැටුණා. මොකද උනේ? එපික් එපික්. එපික් එකේ ගියා. බෝට් රයිඩ් එක. ඔබ දෙනවා ඉතින් පොඩ්ඩක් දාගන්න. රයිඩ් බෝට් දාලා යනවා. අපි ඉතින් පොඩ්ඩක් රයිඩ් බෝට් කියලා ගියා. මේ වගේ අද ඉතින් ආද දවසත් ඉවර වුණා 25 වෙනිදා ඉවර වුණා. දවසේ අවසානය. ඈ අපි දැන් යනවායි හෝටෙල් එකට. අපි ප්ලෑන් කළේ ඇත්තටම දැන් මෙහෙන් මොනහරි තව ටිකක් ඇවිදලා කරලා යන්න. හැබැයි අන්තිම රයිඩ් එකෙන් කට්ටිය නාපු හින්දා දැන් ඇඳුම් මාරු කරගන්න ඕනේ කියලා කට්ටිය කියනවා. අපේ අයියට සීතලයි ධනපති අයියට සීතලයි ධනපති අයියා මේ පැත්තෙන් යනවා. මේ වගේ ධනපති අයියා යන විදිය යාට සීතල හොඳටම Pimila. Dengan piapaw, ang lambahin na yan. නිකන් කොහොමද බොලේ මීදුම මෙලෝ දෙයක් පේන්නේ නැතුව යනවා මෙන්න වලාකුළු එන විදිය අනේ බලන්න අපේ ධනපති ධනපති අයියා මීදුම බලාගෙන ඉන්න විදිය ඉක්ල වීදුවත් වලගන්න <laughs>